I a, sve skupa. Znači početna pozicija je da je jedna noga napred, druge su na prvi test odavde tamo u redu, nešto odavde tamo u redu, ajmo sada, it's, it's, it's,